Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror Tak tahulah ni demo ke apa Yang bertajuk Devil Come Home Syaitan balik ke rumah Tak tahu game ni pasal apa tapi buang masa Let's go Tengok bunyi start dia pun dah tang. Okay so kita dekat uh, Parking apartment go to ninth floor. Ini mungkin rumah kita berhantu lah ni. Okay, ninth floor. Okay, kita start kat sini. Jadi kita kena naik lift lah. Kan apa lagi? Okay, uh, ini pukul apa. jam ni weh? Ush. Right, let's go, let's go, let's go. Naik lift. And then kita tengok lah. Rumah kita macam mana seram tak seram. Okay, kita dah sampai. Oh, dia terus buka pintu eh. Okay, Assalamualaikum. Wih, ni okey tu gambar. Oh, macam dah buka lampu. Lampu, lampu, lampu. Lampu, lampu, lampu. Gelap weh tak nampak lampu. Ya, aku nampak bilik ni. Ya, ada cahaya. So, aku pergi bilik ni lah kot. Ya. Weh, tak nampak apa weh. Lampu. Okey. Eh, jap. Ni tempat sama. Eh, apa dia macam... Oh tak, ini rumah orang lain. Tak, ni tandas. Oh god. Okay, ni tandas. Apa rumah dia memanjang? Ah, Sebab aku cuba jalan ni, tak apalah. Oh, dia punya, dia punya perspektif lah, lawak agak. Wow! Ah, uh, dua orang ketuk pintu. Siapa eh? Waalaikumsalam. Huh, washing machine. Jom, jom kita pergi. Who is at the door? Dah lah tak nampak. Oh, uh, dia punya zoom. Oh lord, ada zoom. Sekejap buka, buka Swiss. Okay, there we go. Sekejap, mana switch lampu yang lain? Ada. Ha! Ha, lega rasanya. Aduh. Siap betul lah, baru nampak. Uh, kenapa ada patung kat sini. Daily News breaking news. Hai patung. Hai patung rabbit. There you go. Desk in the bedroom. Mana? Oh ni. Nah ambil kertas. Left button. There you go. I'm tired. I need to rest a bit. Wah, ngantuk betul lah. Hmm, marilah kita tidur. Nyam, nyam. Ui, kenapa letak laptop atas katil? Oh, Islam lamba letak laptop atas katil. kenapa tiba-tiba ni? Alamak. Tiba-tiba sound dia. Lepas tu tiba-tiba terputus. Eh, kenapa dia dekat bilik lain ni? Ya, sekejap. Bukan lampu. Bukan lampu. Oh, ni bilik lama lah. Maybe dia macam teringat kot. Okay. Aku dah tukar mouse mata-mata tau. So, gulak lah. Slow pergerakan aku lah. Jadi suspend pula rasa. Oh, ni zoom. Okay. Wah ada koridor panjang Belah sana macam ada cahaya So better kita pergi sana ke Better kita pergi belah kanan Okay sini kot Oh disco Bukan ni bilik anak je Ibu eh, bapak lah banyak nyawet <laughs> Banyak nyawet ha, ah, Pilih yang mana satu yang kau nak Pilih pilih Ini pun ada juga Pilih macam-macam colour ada Macam-macam perisa ada Empat tahun Maybe I don't know Kau tengok, kau tengok. Bunyi gong dah. Ni rumah yang sama tapi ada bilik budak. Aku rasa kita kena pergi bedroom kita. Bukan, ini bukan bedroom. Ini tandas. Wait, what? Asal lagu dia makin rancak. Oh, ni bedroom kita. Ah. Wow. Oh, ada kertas, ada kertas. Bukan. Tidur je lah balik Uh. Seram pula Dah lah main pukul 1 pagi ni Alright Okay ni tempat aku tak pernah masuk Ni first time first time Oh ni kitchen Eh Bunyi pinggan pula Hai, Kau jangan Kau jangan macam-macam Patung patung rabbit tu Hai patung rabbit Ya Baby Oh no baby baby baby Bilik baby lah tu Sabar sabar Kau tengok dia dah buat dah bunyi kau tengok kau tengok Aku dah backtrack time tu lah dia buat bunyi kau tengok Okay hati-hati guys Tadi kita dah pergi dah bilik baby ni Kita kembali semula Baby punya baby Oh kau tengok apa jadi tiba-tiba Ni apa benda ni? Oh, ini rabbit tadi ke? Oh, ada ada orang kunci pintu. Yo yo. Jangan kunci. Aku dah lama mouse. Eh, tebus. dia tengah ni. kena ambil ke? Ah, apa benda ritual ni weh? Anak dia kena makan dengan syaitan ke apa? Ah, pintu dah tertutup sendiri, so kita akan pergi sanalah. <gasps> Ah. Okay aku jaga guys jaga jaga tutup, tutup mata. Wah. Oh. Weh apa tu? What the hell? Ah. ah. Awak ni siapa? Saya ni siapa? Mereka ni siapa? Ada Puntianak pula. Awak ni siapa? Jantung aku Hari kedua Five nights at Freddy Five day after incident Lima hari lepas hari tu Oh, dia bila mouse slow ni jadi lagi suspend tu guys <laughs> Mouse slow jadi suspend eh ah. Why? Okay, hari ni hujan Oh, ada anjing kan ini? Oh, anjing oh, oh, oh, Ada anjing Anjing dia mesti pergi dekat bilik budak tu punya Which is area sini apa dia tulis? She's room. Anak perempuan. Oh, ni lima hari lepas anak perempuan dia mati, I guess. Oh, tu anjing tu. Oh, ada orang dalam ni. Ada makcik tu tadi. Aku tak boleh, guys. Aku takut lah. Makcik tu. Uh, left click to pick. Pick what? Ya Allah, Ouija board. Ya Allah, kenapa main benda tu? Ouija bot, Ouija bot bahaya siap. Anjing tu pergi mana aku tengok? Ha, sedapnya roti. Sit and play. Inilah masalah dia. Tengok luar tu. Ha, inilah masalah dia. Pergi main pula benda ni. Pergi main pula. Right. Hold right click to... Oh, Lord. Oh, lo aku dah meremang dah, guys. Question. Uh, is there someone here? Oh, yes. Oh, dia jawab, dia jawab. Dia jawab. Uh, uh, aku tak pernah main benda ni, okay? Who are you? Oh dia tak jawab Hai Apa benda tu bunyi Okay aku tak boleh Aku tak boleh Okay tu pecah Aku tak boleh Aku tak boleh Are you angel or demon A Tak dapat G Angel Angel Angel Okay maybe baik Maybe baik Alright Ah uh, No Okay baik baik baik baik Baik kot <laughs> Aku risau tingkap tu eh Wih meremang siap Ah. Uh... Hey! No, no, tapi apa bunyi makin kuat? makin dekat bunyi makin dekat Apa ya, tu, apa tu betul tu, apa tu? Ha? Ha apa tu? L L kill kill apa? No. A ha, J K L E apa tulis? I kill her. I kill her siapa? Kenai, Tadi kata Angel lepas tu kill her pula. Ini mesti menyamar ni Menyamar menyamar Syaiton yang menyamar okay? Syaiton yang dia pakai topeng Dia menyamar Oi apa benda tu siap merangkak Okay aku dah tahu dia punya Dia punya hantu So aku rasa aku tahu kot Aku tak ada masalah kot Rasanya Berat Oi macam mana siap Oh, matilah anjing No anjing Kenapa Jangan bergurau okay Gerak lu Rasanya apa nasib dia ni eh? Okay. Wah. Itu je kita dapat keluar. Seram juga lah waktu keluar tadi kan. So itulah dia. The Devil Inside My House. Tak tahu tahulah tajuk dia apa. Aku suka gila part dia nak build up seram tu. Walaupun hujung dia macam. Ha? Maksudnya kita dah, dia dapat keluar lah. Ke dia mati tak tahulah. Sebab dia bangun daripada tidur kan. Tapi part yang waktu Ouija board tu memang cuak gila weh. Kau boleh nampak muka ketakutan aku di situ dengan sound dia lagi. So itulah dia. Kalau kau suka dengan video ni boleh like. Kalau suka dengan channel ni boleh subscribe. Jangan lupa untuk share juga. Setiap benda yang korang buat tu membantu. Comment juga di bawah. Ah uh, yang mana aku boleh reply aku reply. Yang aku tak tahu reply aku love je. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Dan bye-bye.